当你工作攰咗，翻到屋企，一身酸痛，最想系做咩呢？系打机啊，食嘢啊。 抑或系女人呢？通通都唔系。现系机器床褥啦，机器床褥由中国 ISCO 高级文凭认证，另外仲采用咗美国最新研制嘅回弹物料。无论系大人，抑或系细路，都瞓得咁舒服。 起身啊，衰仔！嗯，谁時都。 都系工作攰咗，翻到屋企。開唔到門低幾次啊？又要重新嚟過啦。书包啊。唉。喂。都冇电喎。邊個几开開機啫？食嘢。喂。你等等先，打电话。 哎，啊，啲依家唔係彩排啊，正式嚟緊唉，唔得喎，好似唔